Okay. Ikke dyt. Mm. Kun et. Mm. Kun, og kun hvis du ser noget mistænkeligt. Og så kører du om ad sidevejen. Mm. Forstået, Nalle? Mm, mm, ja. Et dyt, hvis der kommer nogen. Jeg er helt med. Okay, aflever. skulle da ikke spores alligevel, det gamle lort. Gitte. jeg skal bruge, jeg skal bruge mit alusæt. Det, det, det er røde, der, der står alu på. Det ligger nede i bilen. Røde. Ja. God aften. Er det Mona Dalgaard? Øh... Ja. Jeg er øh, Mona. Er det alene hjemme? Øh... Øhm. Vi beklager, at måtte forstyrre på det her tidspunkt, men... Øh... Det drejer sig om Jonas Dalgaard. Din søn. Han er kørt galt på landvejen ved Bjørskov. Han er hårdt... Det må være min mand, der vågnede. Han mistede øjensynligt herredømmet over bilen og kørt ind i et vejtræ med 110 km i timen. Jeg har prøvet at kontakte jer fra Ringsted sygehus. Okay. Jamen, øhm, så må vi jo hellere se at komme afsted. Os to, ikke? Ja. Hvad? Øh, til sygehuset. I kan køre med os. Nej, nej, nej, nej, nej. Det, det skal I tænke på. Det gør vi gerne. Det er derfor, vi er her. Vores erfaring er, at det ikke er en god idé at køre bil i jeres tilstand. til at tale med jer lige om lidt. Sig endelig til, hvis der er noget. altså ikke det her. Vi skal væk, vi skal væk. Skal man, skal man trykke 0 for at komme ud? Ja. Skal du vide, hvad klokken er? Mona. Mona Dalgaard. Lægen er klar til at tale med jer. Ja, dag. Kom nu, mand. Du har ringet til alle telefonsvarer. Læg besked. Så dig og Jacob vil følge med. men jeg er nødt til at være sikker på, at jeg forstår, hvad det er, jeg siger. Altså, hvordan er han død? Knægten er ikke mere end 18-19 år gammel, han skulle da hele livet foran sig, der må, må sgu da være et eller andet, kan gøre. Hjerneblødningerne, de var alt for voldsomme. Der er ingen aktivitet længere. Jonas trækker kun vejret på grund af respiratoren. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Nej, for fanden, det kan, det, I, I kan sgu da ikke bare give op. Vel? Jeg forstår godt, at det er en svær besked. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle jer noget andet. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe jer igennem det her. Vi skal overhovedet ikke have jeres hjælp. Det kan jeg godt fortælle dig. Så jeg, jeg, jeg tror, at, at vi har brug for, for, for lidt tid til, øh, til lige at synke det. Ja, selvfølgelig. Når I er klar, så slukker vi for respiratoren. Vi skal bare bruge jeres underskrift, så skal vi nok tage os af resten. Ja, dag. Du har ringet til Nalles telefonsvar. Læg en besked. Fuck dig, Nalle. Du tager den fucking telefon. Du kræftede det mest irriterende, jeg tager du den fucking telefon? Mor. Hej. Undskyld, jeg ringer hjem om den. Du, du må ikke lægge på. Du må ikke lægge på. Mor. mor? Prøv at du skal sætte dig ud i bilen, og så skal du køre til Ringsted sygehus. Du skal komme mor, Mor. Mor. Mor. Mor. Mor. Mor. Mor. Mor. Frank. Hvad? Slip. Ikke din søn. Der ligger en død dreng foran dig, mand. Og du er bare pisse ham, han er ligeglad. Hold kæft, du vil rode din mor for en blåmand, og så går du totalt selvstændig, fordi det ligger inde i et råd, vi kender ingen hospitalseng. Bare lige... Ja. Nalle, ved du hvad, jeg, jeg, jeg er skide lige glad med, hvor øh. hornet ikke virkede. Jeg, jeg, jeg er skide lige glad med, hvor længe du ventede. Du er bare på vej lige nu. Nalle! Kommer lige nu. Hun kommer. og skrive under, så kan vi gå. Hvad? Jeg Signal er på vej, så nu går vi ned og skriver under, så kan vi gå. Skriv under på, at vi kan slukke respiratoren. Hvad fanden snakker du om? Det er det, de vil have, vi skal gøre. Er du blevet sindssyg? Har du tænkt dig at slå ham ihjel? Du kender ham jo ikke engang. Frank, han er allerede død, ikke? Hans hjerne fungerer slet ikke. Han er en fucking grøntsag. Der er ikke noget derinde. Nej. Ikke Frank, fatter du ikke det her? Det er, det er vores eneste chance for at komme væk herfra. Nej, fandme nej! For fanden da, det er ikke vores beslutning, Gitte. For helvede, mand. Er du sindssyg? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Jeg gør det ikke. Du gør det ikke? Nej. ringer vi og melder os selv. Hvad gør vi? Vi ringer og melder os selv. Hvad var det, din kontaktperson hed? Hvad laver du? Gider du godt at lade være med det der? Gider du godt at slippe? Gider du godt at slippe den fucking Jakob, det er i orden at være vred, men det ændrer ikke på, at Jonas er død. Det er en svær tid, I går i nu. Men I virker utrolig stærke. Jeg håber og tror på, at I klarer den. Og I har fået sagt ordentligt farvel. Ja. Nej. Hun har ikke. Det har jeg. Nej. Det har du ikke. Ikke ordentligt. Jeg har sagt farvel. Du kommer til at fortryde den dag, hvis ikke du gør det nu. Det er okay. Jeg skal ikke ned til rum igen. Jeg tror, det er en rigtig god idé, hvis du gør det her færdigt. Ved du hvad? Jeg går med derned. En god idé. Jeg var faktisk øh, lige inde og, og tjekke, om I stadig var der i huset. Øh, og så så jeg, at... Ja, jeg fandt faktisk nogle smykker. Den er god nok. De er voldægte. Se. Super ægte. Akiva Ikte. Anawak geeft hij.